So asrama Aku dah duduk kat asrama ni lebih kurang 4 tahun dah Bagi aku asrama ni best Perangai gila kawan-kawan Warden garang Benda-benda ni yang melengkapkan kehidupan aku kat situ So hari ni aku nak cerita sikit pengalaman lawak aku selama aku ada kat asrama Ada satu malam tu kena rasa bosan sikit Jadi kawan aku suggest Apa kata kita cerita cerita hantu nak? So malam tu kita orang pun berkongsi cerita hantu Sampai dah nak dekat satu pagi jugalah Kita punya cerita Hmm tak adalah seram sangat Boleh-boleh je Kalau tu semua orang dah rasa ngantuk Tiba-tiba ada seorang kawan aku berjoget ke depan bilik Kita orang tergelak tengok telatah dia Daripada suasana yang nak tidur tadi Tiba-tiba jadi suasana yang gembira So dah gelak-gelak Tiba-tiba seorang member aku ni cakap Weh aku tak cerita lagi cerita hantu. Kita orang semua tak layan dia sebab khusyuk gelak. <laughs> Sampailah member tu cakap, Weh, kau nak tahu tak? Aku dengar malam-malam macam ni selalunya hantu karipap datang jual karipap. Tapi dia jual dekat tingkap tu. Tiba-tiba rasa bulu roma naik. Orang tu sumpah lawak. Lah Siapa yang kata dia duduk kat tingkap tadi, semua tidur kat bawah lantai ada seorang sini aku ni Dia pun ada dalam bilik kita orang juga masa cerita hantu karipap tu Korang tahu tak? Dia boleh suruh kita orang teman dia pergi bilik dia Padahal bilik dia depan bilik kita orang je <laughs> Kawan aku yang joget tadi pula Terus buat pagar satu bilik Lepas kita orang semua tidur sebab takut sangat So tu je lah untuk video pertama ni